አባታት ሰላምታ ሰላም እያልናችሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንፈሳውያን ወጣቶችና ጎልማሶች ማህበራት ህብረት ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ በሶስቱ ሕግጋት እግዚአብሔር አምልኮትን ስትፈጽም የኖረች ቀዳሚትና ጥንታዊት ናት። በዚህ የኢትዮጵያ ረጅም የአምልኮተ እግዚአብሔር ታሪክ ውስጥ ደግሞ ቤተክርስቲያናችን ብሉይንና ሐዲስ ጋር እያሰናሰነች ሀገራዊ አንድነትን የማጽናት ሉዓላዊ ክብርንና ነጻነትን የማጎናጸፍ ማህበረሰባዊ ብዙሀነትን የማካተት ትውልድን በስነ ምግባርና በግብረ ገብነት የማነጽ ሚናዋን ስትጫወት እንደነበረ ለሁሉ እሙን ነው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን እነዚህን ክህነታዊና ብሔራዊ ሚናዋን በአዎንታ ስትጫወት መንገድ ሁሉ አልጋ በአልጋ አልነበረም። ዛሬ በእኛ ዘመን የደረሰችው ቤተ ክርስቲያናችን በየዘመኑ የተነሱ አበውና በውድ ልጆቿ መከራና ሰማዕትነት ነው። ቅዱሳን አባቶች ብፁዓን አባቶች ሆይ እኛ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችሁ ወትሮም ቢሆን የቤተ ክርስቲያን ጉዞ የመስቀል ላይ ጉዞ መሆኑን ብንረዳ አንዲት ቅድስት ሐዋርያዊትና ኩላዊት የሆነች ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያናችን ዛሬም እንደ ዘመነ ሰማዕታት ስደት ላይ ናት ብለን እናምናለን። አሁንም ማብቂያ በሌለው አኳኋን ኦርቶዶክሳውያን በእምነታቸው ብቻ ይፈረጃሉ፣ ይታሰራሉ፣ ይፈናቀላሉ፣ ይገደላሉ፣ ራሳቸውንና ንብረቶቻቸው በእሳት ይጋያሉ። እንዲህ አይነቱ አረማዊ ተግባር የእኛን የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችሁን ብቻ ሳይሆን የእናንተን የአባቶቻችን ልብ እንደሰበረ እርግጠኞች ነን። ለልብ ስብራትና ለጥልቅ ሐዘን የዳረጉን መሰረታዊ ፈተናዎቻችን የፈተናዎቻችን ምንጭ ደግሞ ውጫዊ ብቻ ሳይሆኑ ውስጣዊ ናቸው። በተለይ ደግሞ በውስጣችን ከቤተ ክርስቲያን እየጎረሱ ለአጥራረ ቤተ ክርስቲያንና ለፖለቲካ ፍጆታ የሚሰሩ ግለሰቦች በቁጥርም በስብጥርም እየጨመሩ መምጣታቸው እኛ ልጆቻችሁን እጅጉን አሳስቦናል። እኛ ልጆቻችሁ ቤተክርስቲያን ክርስቲያን የተደቀነባትን ርዕዮተ ዓለማዊና ፖለቲካዊ ፈተናዎች መመከት በሚያስችላት ጠንካራ ቁመና ላይ እንድትገናገሩትንም ሆነ የሚሰሩትን ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳስ ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት እየደረሰ ያለውን ፖለቲካዊና አስተዳደራዊ ጫና እየተከታተልን እንገኛለን። አንዳንድ አካላት በእንደራሴ እንሾማለንና በሕገ ቤተ ክርስቲያን እናሻሽላለን ሽፋን ታቸው ፓትርያርኩን ከመንበረ ስልጣናቸው ለማንሳትና ቤተ ክርስቲያንን ለዳግም መሰንጠቅ ለመዳረግ የሚንቀሳቀሱ አካላት እንዳሉ ተረድተናል። እናም ይህ አይነቱ ኢቀኖናዊና ኢህጋዊ ድርጊቶች የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ እንዲያውግዝ እየጠየቅን በቅዱስነታቸው ላይ ነክ ንግግሮችን በመገናኛ ብዙሀንና በማህበራዊ ሚዲያዎች በተናገሩ አካላት ላይ ቀኖናዊ እርምጃ እንዲወሰድ እናሳስባለን። እንዲሁም መንግስት እጅግ ከቤተክርስቲያን ላይ እንዲያነሳ አጥብቀን እንጠይቃለን። በቅዱስነታቸው ላይ ክብረነክ ንግግሮችን በመገናኛ ብዙኃንና በማህበራዊ ሚዲያዎች በተናገሩ አካላት ላይ ቀኖናዊ እርምጃ እንዲወስድ እናሳስባለን። አሁንም እሱን ከቤተ ክርስቲያን ላይ እንዲያነሳ አጥብቀን እንጠይቃለን። የኢትዮጵያ ሁለተኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ በሕገ ቤተክርስቲያን የተሰጣቸውን ስልጣንና ኃላፊነት በመተላለፍ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ወይም ቋሚ ሲኖዶስ ባልተሰበሰበበትና ይሁንታውን ባልሰጠበት ሁኔታ ቅዱስ ፓትርያርኩ በቤተ ክርስቲያኒቱ ስም መግለጫ ባልሰጡበት አግባብ በቅዱስ ሲኖዶስ ስም ቅዱስነታቸውን በመቃወም የሰጡት መግለጫ አግባብ ነው ብለን አናምንም። የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ የብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ይህ ቀኖናዊ ድርጊት በማውገዝ ከቅዱስ ሲኖዶስ የጸሐፊነት ኃላፊነታቸው እንዲነሱ አጥብቀን ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አማኞቿ ላይ በመላ ሀገሪቱ ማንነትን መሰረት ባደረገ ጥቃት እየደረሰ ያለውን ስደት፣ መገደል፣ መደፈር እና ቤት ንብረት መውደም የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ እንዲያወግዝ እየጠየቅን የጉዳቱን መጠን የሚያጠናና ለቅዱስ ሲኖዶስ የውሳኔ ሀሳብ የሚያቀርብ ከብፁዓን አበው፣ ከሊቃውንት፣ ከማህበራት፣ ከሰንበት ትምህርት ቤትና ከምዕመናን የወጣጣ ኮሚቴ እንዲሰይም በአጽንኦት እንጠይቃለን። በቤተ ክርስቲያን ላይና በምዕመናኖቿ ላይ በቤተ ክርስቲያንና በምዕመናኖቿ ላይ እየደረሰ ያለውን መዋቅራዊና ስልታዊ ጥቃትን መንግስት እንዲያስቆም እና ተገቢውን ካሳ እንዲከፍል ይቅርታም እንዲጠይቅ እንጠይቃለን። የማያደርግ ከሆነ መንግስት ይህንን የማያደርግ ከሆነ ከዓለም አቀፍ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተሟጋቾች ጋር በመቆም መብታችንን የምንጠይቅ መሆኑን ይጠይቃል። እጅግ በርካታ ቁጥር ያላቸው ካህናትና ምእመናን በእምነታቸው ብቻ ስለተገደሉ ለሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ግፏን በተመሳሳይ ቀንና ሰዓት በመላው ዓለም ጸሎተ ፍታት እንዲደረግላቸው እና የሰማዕታት መታሰቢያ ቀን እንዲሰየምላቸው የመታሰቢያ ሐውልትም እንዲቆምላቸው እንጠይቃለን። ቤተክርስቲያን የሀገሪቱን ሀገረ መንግስት ከመገንባት አኳያ ካበረከተችው አስተዋጽኦና ካላት የህዝብ ቁጥር ብልጭ አኳያ እጅግ የማይመጣጠን ይዞታ ብታገኝም ቅሉ ለያዘቻቸው ይዞታዎች እስካሁን በተሟላ መልኩ የይዞታ ማረጋገጫ አልተሰጣትም። በዚህ የተነሳ አብዛኞቹ ይዞታዎቿ የመነጠቅና የመወረር አደጋ ተጋርጦባቸዋል። በመሆኑ ቤተክርስቲያን በተገለባቸው ይዞታዎች በሙሉ የይዞታ ማረጋገጫ እንዲሰጣት እየጠየቅን ቅዱስ ሲኖዶስ ቅዱስ ሲኖዶስ በምልዓተ ጉባኤ ተነጋግሮበት በመወሰን ለመንግስት ጥያቄውን በይፋ እንዲያቀርብ እንጠይቃለን። እንዲሁም ጥያቄ ተጠይቆባቸው ያልተመለሱ የደብረ ምሕረት አፍሪካ ህብረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ፊት ለፊት ሕገ መንግስቱን በጣሰ መልኩ የእምነት ተቋማት ርቀት እንድትጠይቁ እናሳስባለን። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የስራ ኃላፊዎች ሲሾሙ የገቡትን ቃል አጥፈው ሀገረ ስብከቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ብፁዕ አቡነ ያሬድ ከመስቀል አደባባይ ጋር በተያያዘ ለአዲስ አበባ ከንቲባ ጽሕፈት ቤት የጻፉትን ሕጋዊ ደብዳቤ በመጻረፍ የመስቀል አደባባያችንን ለሙስሊሞች በዓል ማክበሪያነት አሳልፈው ሰጥተዋል። ያለ መዋቅራዊ ተዋረድና ያለ አግራት ቤተ ክርስቲያኒቷን እንደ በጋ ይቅርታ እንድጠይቅ አድርገዋል። ቅዱስ ሲኖዶስ እነዚህን አካላት በቤተ ክርስቲያን ላይ የፈጸሙትን ከፍተኛ ክህደት በመሆኑ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ዋና ስራ አስኪያጅና የካህናት አስተዳደር መምሪያ ኃላፊ ከኃላፊነታቸው እንዲነሱና ምርመራ እንዲደረግበት በአግባቡ እንድትከውን ብሔራዊ ተደማጭነቷ ከፍ እንዲል በቤተ ክህነቱ መዋቅር ውስጥ ፍትህ ርትዕ እንዲሰፍን ሊቃውንተ በቤተ ክርስቲያን በትምህርታቸው ተገቢውን ቦታና ክፍያ እንዲያገኙ አስተዳደራዊ በደሎችና ግቦች እንዲቀየሩ የሚያስችል ከዚህ በፊት ተቋቁሞ የነበረ የመሪ ቅር ትግበራ ጽፈት ቤት ያለበት ደረጃ ተገምግሞና የተጠና የአሰራርና የአደረጃጀት ጥናት ተግባር ላይ እንዲሆን አጥብቀን እንጠይቃለን። እንዲሁም በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በተደራጀ እና በተያያዘ በጉቦ በጓደኝነት በጎጠኝነት እየተፈጸመ ያለውን ቅጥር ዝውውር እና እድገት አጥብቀን እየተቃወመ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ ተገቢውን የእርምት እርምጃ እንዲወስድና ተገቢውን ሰው በተገቢው ቦታ እንዲቀመጥ የሚያደርግ ስርዓት እንዲዘረጋ እንጠይቃለን። ሰባተኛ ቅዱስ ሲኖዶስ የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የቤተ ክርስቲያኒቱን ተቋማዊ ነፃነትና ክብር በሚጋፋ ሁኔታ የመስቀል አደባባይን ህጋዊ ስም ወደ አብዮት አደባባይ ለመቀየር ያደረገውን ህገ አካሄድና ቤተ ክርስቲያናችንን በደብዳቤ የትላንት የተዛባና ጽንፈኛ አመለካከት ተሸካሚ በማለት ቤተ ክርስቲያን ላይ የፈጸመውን ጽርፈት እንዲያወግዝና ምክር ቤቱን ተገቢውን እርምት እንዲያደርግ እንዲጠየቅ እንጠይቃለን። በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ እየተሻሻለ የሚገኘው ህገ ቤተ ክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስን አንድነት የሚቀባጥል በመሆኑ ቅዱስ ሲኖዶስ በአጀንዳነት እንዳይዘው እንጠይቃለን። ህጉን አጥንቶና አስተካክሎ የሚያቀርብ ሁሉን ያቀፈ አካል እንዲሰይም እንጠይቃለን። ዘጠነኛ ዘጠነኛ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጣቢያ በተደጋጋሚ ጊዜ በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ለሚፈጸማቸው ደባዎች ይቅርታ እንዲጠይቅ ጥያቄ ቢቀርብለትም ፈቃደኛ ሆኖ አልተገኘም። ቤተ ክርስቲያናችንም ከእንዲህ አይነቱ ኦርቶዶክሳዊ ዶግማ፣ ቀኖና፣ ትውፊትና እሴቶቻችንና ማንነቶቻችን ሆን ብሎ ከሚቃረን የብዙን መገናኛ ጋር ያላትን የስራ ግንኙነት እንድታቆም እንጠይቃለን። አስረኛ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት የምዕመናን ድርሻ በቃለ ዓዋዲው የተደነገገ ቢሆንም በተግባር ግን የማይታይና ቤተክርስቲያን የካህናት ብቻ እንደሆነ ተደርጎ የሚታሰብበት አስተሳሰብ ተስተካክሎ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ጀምሮ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ የምእመናን ድርሻ በአግባቡ እንዲተገበር እንጠይቃለን። በመጨረሻም የማህበራችን የዓላማው ተጋሪዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ማህበረ ቅዱሳን፣ የሰባኪያንና የዘማሪያን ህብረት፣ የሰንበት ትምህርት ቤትና የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነትና ጴጥሮሳውያን እንዲሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በመላው ዓለም የምትገኙ በርክበ ካህናት ጸሎት ለብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት የምናቀርበውን ጥያቄ ላይ በታዛቢነት እንድትገኙ ባቀረብንላችሁ ጥሪ መሰረት በመገኘታችሁ እናመሰግናለን። ቅዱስ ሲኖዶሱ ጉባኤው ላይ ቅዱስ ሲኖዶሱ ምልአተ ጉባኤው ላይ ተገኝተን ይበልጥ ጥያቄያችንን እንድናስረዳ ቀጠሮ ይይዝልን ዘንድ በአክብሮት እየጠየቅን ከዚህ በላይ በልጅነት መንፈስ ያቀረብናቸው ጥያቄዎች የማይመለሱ ከሆነ ከመላው መላው ህዝበ ክርስቲያን ይዘን ቀጣይ ሂደቶችን እንደምንሄድ ከወዲሁ ለማሳሰብ እንወዳለን። ቤተክርስቲያን ሆይ ብረሳሽ ቀኝ ፍርሰን። ቤተክርስቲያን ሆይ ብረሳሽ ቀኝ ፍርሰን። ጳጳሳት እንዲደርስሙና ለብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ደብዳቤ ይሰጣል። ቅዱስነቱ ከጎኑ ነው። እግዚአብሔር አክብርለን። Thank you.